замок зажигания Honda после ремонта ремонт замка зажигания стоит вместе с запчастями две тысячи пятьсот рублей оба ключа работают все необходимые детали были заменены на новые